Ofeis kai herpeta. Hoi ofeis herpusi, colpuntes heautus. Ho dracon entae hulei. ho hudros entae hudeti, he echidna entais petrais, ho aspis entois agrois, ho kerastes entois oikois. Ho tuflinos esti podas ehusi ho sauros kai salamandra. Hen entoi puri sdozan atopos lecusi. Ho dracon, ofis pterugotos, cteinei tae ekpnoei. Ho basiliskos tois omazi, ophthalmois thalmois, hos hoi palaioi pseudos diegunto. Ho scorpios urae pharmacoodei